Majira ya saa tatu asubuhi, makamu wa pili wa rais wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar anatembelea majeruhi wa ajali ya Costa na Fuso iliyotokea katika wilaya ya Korogwe na kusababisha watu 17 kupoteza maisha. Mganga mfawidhi wa hospitali ya mkoa wa Tanga Bombo Naima usufu anasema wamepokea majeruhi kumi na wawili na wawili wanatarajiwa kupewa rufaa kwenda Muhimbili na watano hali zao ni mbaya na wengine wanaendelea na matibabu. Na wameletwa wengine wanaendelea vizuri, lakini wachache kama watano hali yao sio nzuri uh, wawili inawezekana wapate rufaa, lakini wengine wataendelea na matibabu wamesifu. Mmoja wa wanafamilia iliyokumbwa na msiba huo, Guinness Mrema, anaelezea tukio hilo. Sawa, watoto wa marehemu ambao wamefariki, kwanza huyo mwanae mkubwa ambaye ndo alikuwa anaitwa Nesto na mdogo wake akike ambaye anamfuata anaitwa Agustina, wote wawili wamefariki. Na pia kwa upande sasa wa baba wangu ambao sisi ni baba, yani tunamwita yule baba mdogo, wamefariki wawili na dada yangu alikuwa naye na mwanae kafariki pale pale. Kamishina wa operesheni na mafunzo wa jeshi la polisi Awadhi Haji amesema chanzo cha ajali hiyo ni uzembe wa dereva wa Fuso iliyoshiriki kwenye tukio hilo. Uh, chanzo kikubwa cha ajali hii ni uzembe wa dereva wa gari la Fuso ambaye alikuwa anajaribu kuliovateki gari jingine lilokuwa mbele yake na hatimaye kuweza kugongana uso kwa uso na hilo gari jingine. Mkuu wa mkoa wa Tanga Omari Mgumba amesema serikali itagharamia mazishi ya miili ya watu hao ikiwa ni agizo la Rais Samia Suluhu Hassan. Baada ya uokozi ule, wakaanza kupolwa vitu vyao, kuibiwa vitu vyao, hata vyakula vilivyochangwa kwa ajili ya msiba. Ni kitendo ambacho si cha utu wala hakikubariki ndani ya dunia hata kwa Mwenyezi Mungu. Ni vizuri kama inatokea ajali tunakimbilia kwa ajili ya kuokoa ndugu zetu. Miili miwili imeshatambuliwa na ndugu zao na wengine wamehifadhiwa katika hospitali ya Magunga Korogwe kwa ajili ya safari ya mazishi. Mbone Herman, Star TV, Tanga.